Herr Tachau, mein Name ist Pucki Hansen und das ist meine Welt. Den Rüssel in die Schüssel und drück ab. Leer die Blase in die Vase und sie ab. Der denn reingekommen, ey? Da könnt ihr auch mal irgendwie klingeln oder so. Naja, also, ja, willkommen bei uns und ich zeige euch jetzt das nächste große Ding seit Dieter und Thomas, meine Band. Komm mal mit. Mann, nee. komm her, das ist auch wieder Der König ist zurück! Hey, Pucki! Hey, Pucki! Wo ist meine Liebesklamm? Ja. Äh, äh, wen hast du denn das mitgebracht? Oh, wer ist das? mein Thron, ey. Meinst du, King Eckbert hätte das zugelassen, oder? Das ist ein Dokumentarteam, Dando Boy. Das würde uns auf dem Weg zu Reichtum und Ruhm verfolgen. Und interviewen die Popsternchen, weil die das Potenzial in uns gesehen haben, Alter. Okay. Ernie, komm. Denk mal dran, was hätten die Götter D und T gemacht? Die. Die Götter. Schau sie dir an, verdammt. Bei denen hat es genauso angefangen und bei uns wird es auch genauso laufen. Das sind übrigens die Keyboard-Pioniere, Sandro Boy, Ernie und Bert. Sag hallo Bert. Hallo, ich bin Bert. Hallo. Ja, schön gemacht. Ja, eigentlich heißt das Sandro Roy, aber der Pucki, äh, der kriegt das nicht so richtig gebacken. Ich hatte ihm das schon auch mehr wie eins Mal gesagt, dass das so anders ausgesprochen wird. Ich habe denen das auch schon ganz langsam gesagt, aber der versteht das irgendwie nicht. Ja, natürlich nicht den Sandro-Boy. Ich meine, ich weiß, wie man Sandro Roy sagt, ich bin ja behindert oder so, aber es soll ihm so ein bisschen untergewusst auch einfach eintrichtern, dass er in der ganzen Hierarchie von der Kapelle ja mir ein bisschen unterstellt ist quasi. So, ich bin ja der Anführer, quasi der Kapitän der Mannschaft, weißt du? Und als Kapitän muss man dann auch darauf achten, dass alles immer gut läuft und man muss einfach ja gewisse Konfrontationen umgehen so ein bisschen. Und ja, deswegen tue ich einfach so, als kann ich nicht aussprechen. Das ist dann viel einfacher so. Aber wenn du mal so überlegst, so guck mal in den Comics, so jeder Superheld hat immer so seinen Boy daneben und Sandro ist ja so ein bisschen meine rechte Hand in der ganzen Kapelle, deswegen, ja, er muss es einfach sein, weißt du? ja, irgendwann mache ich den einen fehlenden Bogen auf die Geburtsurkunde. Dann ist es offiziell. <laughs> Hier, Bert. Ich muss hier gar nichts sagen, ey. Ah, ich bin Bert. Du musst ja auch nichts sagen. Die Presse dreht das eh wieder rum. Okay, ich sag jetzt nichts. Ja, Ernie und Bert sind so unsere eineigen Zwillinge, wo sie äußerlich echt gar nicht zu unterscheiden quasi, könnten sie vom Charakter her nicht unterschiedlicher sein so. Halt Ernie ist auf der einen Seite so ein bisschen der Misstrauische, der immer so, ey, was soll das? Und alles hinterfragen so, weißt du, so ein bisschen wie Galileo. Ja, und Bert ist dann eher so, ja, einfach halt nicht der Hellste und tanzt dann auch so ein bisschen nach der Pfeife von seinem Bruder rum. Aber sind zwei gute Jungen so. Was denn? Aber Pucki, wollen wir uns jetzt auch beim Kacken filmen? Ey, natürlich nicht er. Kommt du in Pappenheimer. Warum nicht? Bert, du solltest jetzt gehen, ey. Gute Idee. Wer von euch kommt jetzt mit? Alter, das schaffst du alleine, oder? Komm. Zurück. Eine Pappnase Zurück. Naja. Ey, Mensch, wink doch auch mal in die Kamera. Zurück. Und rechts. Oh, geil. Und links. Ja, also das sind die Käthe und die Jacqueline, das sind unsere Background-Sängerinnen und ja, auf die Käthe habe ich schon länger so ein Auge geworfen. Ist ja auch ein ziemlich süßes Früchtchen so. Ja, irgendwie konnte sie bisher immer den Charme des Don John Pucki widerstehen. Keine Ahnung, muss mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich habe da noch einige Karten in meinem Ärmel versteckt, muss ja aufpassen. Ja, ich habe dem tausendmal gesagt, dass es total ekelhaft ist, weil ich meine, wir sind Geschwister, aber der kriegt das einfach nicht in seine hohle Birne rein. Ja, machst du nichts, ne? Deswegen mache ich Italo-Disco. Frontmänner kriegen einfach alle Frauen immer ab. Also wenn sie gut aussehen und so. Und ich meine, wer mag nicht Italien? Jungs und Mädels, es gibt aber noch mehr Neuigkeiten, die ich euch berichten will. Also ich habe heute ein echt super Telefonat geführt, das ich euch jetzt nicht weiter vorne enthalten will. So. Also haltet euch fest. Wir haben ein ja, wir sind jetzt hier in der Hall of Fame vom Proberaum, also hier haben wir schon mal die Götter Dieter und Thomas. Hier haben wir den King of Pop, ne? Mit dem geilen Glitzerhandschuh, so. Super Typ, ey. Aber, ja, wer weiß, irgendwann haben wir vielleicht daneben auch noch Pucki. Ja, weiß ich nicht. Tuna Spaghetti, ey! <laughs> Geil.